Ciao a tutti! Qualche mese fa ho creato un canale IGTV per pubblicare i vlog degli shooting, ma purtroppo adesso siamo tutti in quarantena, non possiamo organizzare nessun servizio fotografico, quindi in questo video vi farò vedere un'idea come fare le foto molto belle, e molto particolari, usando gli oggetti che abbiamo a casa senza bisogno di uscire. Ho delle idee per una serie di video e se tutto andrà bene se, se vi piacerà a breve farò anche gli altri video, un video, un'idea. Allora, oggi voglio provare a creare un look usando una scatola di galani, frappe, chiacchiere <laughs> ognuno li chiama in modo diverso ma sono i tipici dolci di carnevale e non fanno impazzire in realtà ma il mio marito le adora quindi abbiamo un paio di scatole questa come potete vedere l'ho già massacrata tagliate <laughs> in triangolini che provo a incollare sul, sulla faccia vediamo come eh, ho fatto anche una specie di anelli in realtà poi mettendo su, su dita si, si vedono proprio come non, non, direi mai che sono fatti del, del cartone diciamo. poi ho fatto anche una cosa questa cosa qua che sarebbe una maschera così ma mi sa che la spacco e la attacco qua non so vediamo improvvisiamo un po' adesso mi faccio il trucco e poi vediamo come sarà se il sole mi permette eh, uso la luce naturale se no metto All'inizio del trucco mi metto il crema idratante, consiglio di farlo specialmente se avete la pelle secca. Metto il fondotinta, blush, disegno le sopracciglia, highlighter, la mia parte preferita. Metto prima i prodotti liquidi o cremosi e poi li fisso con la cipria. Uso gli ombretti matte arancioni per aggiungere il colore sugli occhi. Sopra con un dito bagnato metto gli ombretti metallici color rame. Con il dito si applicano meglio. Nel mezzo metto un po' di ombretto color oro e più chiaro così aggiungo la freschezza allo sguardo. Eh, ho raccolto i capelli per non distrarre l'attenzione da, dalla cosa principale, dal viso e adesso provo a incollare triangolini e vediamo come va. Uso una colla per le ciglia finte, ne ho pochissima davvero, spero, spero che mi basta per oggi perché sennò non so cosa fare. Metto proprio poco poco, piccolina. Speriamo. Lascio che asciughi. приятно. Он пополам. La roba sembra tiene bene. Sento un po', un po' strano con questa cosa sulla faccia, <laughs> tipo il terzo occhio. finisce la quarantena la prima cosa che farò è mi compro un'altra colla per le ciglia un tubo grande <laughs> grande sembro una regina soldi di un cartone ed è sicuro non ordina buona. <laughs> Preferisco sempre quelli cattivi. Adesso non mi muovo più, non parlo più <laughs> perché ho paura che si stacchi. Non mi piacciono molto questi parti vuoti o i brillantini che hanno la sua colla già fa schifo. In realtà so già che se provo a attaccarli poi si staccano durante lo shooting ma almeno per risparmiare la colla delle ciglia è l'ora di mettere ah non giusto voleva mettere anche questa questo coso qua penso che aspetta pensavo di metterlo sulle su queste ossa non mi ricordo <laughs> come si chiamano mentre la colla si asciuga e metto gli anelli <laughs> l'ho fatto solo per una mano sola perché con l'altra poi tengo, devo tenere il cellulare per vedere le foto e tutto quindi sulle foto sarà, sarà solo una mano <laughs> ah, eh, si staccano già non abbiamo neanche cominciato a fare le foto davvero piacciono molto come, come sembra questi anelli un'altra cosa che mi compro quando finisce la quarantena adesso sembro un po', un po robotica ho sbagliato un po' altezza no vabbè al photoshop è questo tutto direi che sono pronta adesso andiamo a fare le foto alla fine ho deciso di aggiungere anche un po' di oro sulle labbra allora oggi voglio usare una semplice parete bianca abbiamo la casa mansardata e quindi c'è una finestra che dà tanta tanta luce su questa parete <laughs> e eh, voglio scattare proprio qui eh, adesso c'è il sole è molto molto forte voglio provare so che ombre saranno troppo forti troppo duri <laughs> eh, proviamo, se non mi piacerà poi metto le flash e mi metto nell'altra stanza, vediamo. Oggi ho messo la macchina fotografica su treppiedi, la collego via wifi con il cellulare che mi permette di vedere l'immagine sullo schermo qua. Questa macchina fotografica mi permette di mettere il timer su 2 o 10 secondi. Uso 10 perché in 2 secondi non, non, non sono in grado di mettermi in posa, di controllare tutto e mettermi in posa. Se non avete la macchina fotografica con wifi potete usare il timer sul cellulare oppure sulla vostra macchina fotografica che avete eh, mettete solo abbastanza lungo per essere in grado a premere il pulsante, tornare eh, dove fate le foto e mettervi nella posizione giusta. Non sarà facile stare qui tutto il giorno prima cerco la posizione perfetta per la testa, guardo come cade la luce sul viso, poi posiziono le mani, la mano in questo caso, e premo il pulsante del timer. Ecco, le ombre sono troppo forti, quindi cerco di usare prima il riflettore e poi vediamo, probabilmente dovrò mettere il flash. Uso il riflettore per schiarire le ombre sotto il mento. fine il risultato non mi convince. Alla fine mi sono spostata nell'altra stanza, ho messo lo flash che macchina fotografica e adesso mi siedo comoda e faccio tutte le foto. Usando lo flash non vedo come cadrà la luce sul viso, quindi faccio tante prove usando tante pose diverse. Vediamo cosa è venuto. Meno male, meno male. Ci sono alcuni che mi piacciono davvero. <laughs> alla fine sono molto soddisfatta um, dello shooting anche se all'inizio la luce non era giuste, ho dovuto aggiustare tutto ma sono molto contenta del, del risultato. Come avete visto non ho usato gli oggetti particolari per il trucco, sono tutti oggetti che si trovano in casa apposta per, per farvi provare un'idea simile. Potete usare la macchina fotografica, potete usare il cellulare, cosa avete, cosa volete. Dovete trovare solo la finestra per lasciar passare tanta luce e una parete mm, non necessariamente bianca, può essere qualsiasi colore, l'importante è che il tono è unico. Abbinate solo il colore del vostro trucco con il colore della parete. Se non avete le scatole come queste che ho usato io, potete usare sacchetti regalo Mm, carta stagnola, cartoncino colorato, qualsiasi cosa che trovate che dà un effetto un po' metallico, un po' lucido, ecco. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete l'hashtag scatto a casa con Inna se provate questa idea, io di sicuro pubblicherò le vostre foto nelle mie stories e ciao a tutti da dietro l'obiettivo! Adesso che ho finito tutto la luce nella prima stanza è proprio perfetta. Quindi se non avete flash o attrezzatura fotografica professionale aspettate l'ora giusta che la luce cada molto morbida e potete tranquillamente scattare con la luce naturale.